ねマイハート会っていうことでねなんか2019年ならではのこうイルハートの舞を見せるっていうねダンス会なんか簡単に言いますとなんかね休み明けだしこう正直イルハートもスタッフもゆっくりしたいからさらっとやりたいみたいな会 <laughs> ってやつ うと思ってるんですよれなんも大好きの鼻歌つき踊ってえっ、ー、と今今鼻歌を歌いながら踊れってことね <laughs> いやー今年も雑ですねえー、えって、やっちゃう好き好き大好き いるハート大好き楽屋裏と言いつつ今回はね一つお知らせがあります そうですね、あの、いろいろね、ご支援をいただいております、ピクシブファンボックスに、なんと、新しいコース、 <laughs> ミートコースが、近日中に公開予定となりましたまあね、いろいろね、内容とかはこ、これからね、追加していく予定なんですけど、まあ一番の、なんか見どころっていうんですかね、なんか、ミートコースと、 今あるハートコースに入ってくれてる人だけに見えるファンボックスのね限定生放送ってやつをねやっていこうと思ってますでですねこれはあのミートコースとハートコースに入ってくれてる人 だけ、なんか事前に、こう、限定放送をしますよっていうお知らせをして、で、まあその当日ね、限定生放送の URL をお送りするので、そこからね、限定の生放送を見てもらえるっていうシステムになってるそうです。まあね、なんか、おそらく、そんなにさ、なんか、人数とかもね、多くないと思うので、こう、ね、コメントをいっぱい拾ったりとか、こう、いろんな人とね、お話ができたらいいなって思うので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします